अगर आप भी अपने ब्लॉग या वेबसाइट से घर बैठे कंसिस्टेंटली लाखों रुपए अर्न करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है इंडिया की top blogging marketing and SEO community learn Bazaar की तरफ से completely free online mega training ये सब heard it right completely free online mega training इसकी पूरी डिटेल्स देने से पहले let me share my last month earning हुई थी मैं एक बार इसको कर लेता हूँ लाइव रिफ्रेश और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मंथ गूगल ने हमें पे किया है 7,922 डॉलर्स और साथ ही कुछ एफिलिएट प्रोग्राम वगैरह जो चलता है उसको भी मैं जोड़ दूँ तो लास्ट महीने यहाँ पर चार लाख नब्बे हज़ार के आसपास आया था जो कुल मिला के बन जाता है दस लाख पैंसठ हज़ार के आसपास और ये सिर्फ एक वेबसाइट कार्निंग है ऐसे हमारा सात वेबसाइट चलता है और सिर्फ हम ही नहीं इस मेगा ट्रेनिंग में जो ब्लूप्रिंट आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं G I B P the great internet blueprint जिसको फेलियर प्रूफ ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है इसको इंप्लीमेंट करके हमारे कई सारे मेंबर्स फिनोमिनल रिजल्ट अचीव कर रहे हैं नो मैटर वाट आपको कुछ नहीं पता है आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो या फिर कई सालों से आप मेहनत कर रहे हो आप भी इस ब्लू को फॉलो करके आराम से इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हो let me share some of our members result ये प्रवीण शर्मा ने अपने गूगल एडसेंस का रिपोर्ट हमारे साथ शेयर किया है 1400 डॉलर्स की अर्निंग उनको मिला है लास्ट मंथ उसके बाद अंकिता पंडित ने अपना डैशबोर्ड शेयर किया एनालिटिक्स का जहां पर उनको 81,000 कुल यूजर मिले हैं लास्ट फाइव मंथ में और सुमन शाह ने अपना गूगल एडसेंस का रिपोर्ट शेयर किया है उनकी लास्ट मंथ अर्निंग आप देख सकते हो जो है करीब तीन हजार डॉलर के ऊपर जो दिसंबर में था सिर्फ 18 डॉलर सेम ब्लूप्रिंट को अप्लाई करके उनकी अर्निंग कहां तक पहुंच गए आप देख सकते हो एंड देन विवेक वर्मा उनकी रिपोर्ट है 5000 डॉलर के ऊपर कुणाल खा उनकी भी रिपोर्ट है करीब 3300 डॉलर के आसपास ऐसे कई हजारों रिजल्ट है जो सेम ब्लूप्रिंट सेम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके उनको मिल रहा है और वैसे भी गूगल सर्वे की एक रिपोर्ट के हिसाब से केवल तीन परसेंट लोग ही इस फील्ड में सफल हो पाते हैं जो सीखने के लिए राजी होते हैं जिनको सही स्ट्रेटेजी पता होता है वो ही सिर्फ यहाँ पर सफल हो पाता है तो अगर आप भी इस तीन परसेंट की क्लाब में आना चाहते हो तो इन दिस मेगा ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सेम ब्लूप्रिंट जिसको इंप्लीमेंट करके सभी को ऐसे रिजल्ट अचीव हो रहे हैं और निश सिलेक्शन एस ब्रांडिंग और वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको जितने भी तरह की रिसोर्स चाहिए थीम प्लगइन्स वीडियोस इमेजेस सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ फ्री में सो डोंट ओवर जब भी कोई नए ब्लॉगर से मैं मिलता हूं उनको मैं एक ही बात कहता हूं शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है लेकिन महान होने के लिए शुरुआत तो आपको करना पड़ेगा welcome you in this 300 billion dollar industry नीचे ज्वाइन नाउ का लिंक आपको दिख रहा होगा क्लिक कीजिए हमारे वेबसाइट पे आइए लाइव इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए मिलते हैं वेबिनार के अंदर थैंक यू कुछ दिन पहले मैंने भी सोचा था इस फील्ड पर आज कुछ अच्छा करूं मैंने यूट्यूब पर एक ऐड देखा और उस पर क्लिक किया और लॉगिन किया सिर्फ hello everyone this is Arjun Kumar it's a testimonial video for Abhijeet sir हो पाना बहुत ही मुश्किल है और ये हुआ है सिर्फ अभिजीत सर के कारण सो थैंक्स लर्न बाजार के साथ में काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और अपने काफी ज्यादा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को रन करता हूँ यहाँ पर काफी एडवांस में भी सिखाया गया है यानी कि इस hi this is Prasenjit from West Bengal बहुत टाइम से मैं खुद का एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर लॉन्च करने के बारे में सोच रहा था लेकिन स्टार्ट कैसे करें ये पता नहीं चल रहा था। से मैंने पिछले महीने मेरे ब्लॉग पे 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख ट्रैफिक ला चुका हूँ